Yeah. Ela é perguntou-me porque eu sou assim. Eu casei com quem me até lhe dei um ring. Ela disse que eu não bato sem. Yeah. Eu lhe disse que eu não bato sem. Então não vem com essa atitude. Só porque me checas no YouTube. Já achas que me conheces bem? Yeah. Já achas que me conheces bem? Bounce back yeah Minha bounce back, yeah Tô fake cash, yeah Sai do meu pé, yeah No I'm back, yeah Just like Mike Jack, yeah Niggas Mike Jack, yeah Niggas Mike, yeah Yeah, tu sempre finges que não, mas eu sei que tu gostas de mim Yeah, tá esse tipo casal, eu sei que tu só queres me subir Ah, Johnny de Style, está pra nascer o nigga que vai me vestir Nigga, tua bicho não tá a resistir Yeah, nigga, nem vale a pena pin. Leva esse bife e tempero na kitchen. Papo sentar com uma nega do tigre. Essa tua bitch no que ela she need She please me up, she me up, clean me up, she lick me up. Bet she don't stop till she get enough, yeah. eu oh, mostro. Teu olho já está bem roxo. Meu pé já tá no teu pescoço. Meu cu sentado tá no trono. Agradeço a Deus, eu peço. Yeah. Rara é a ambição da qual eu sou refém. Yeah cobras no relevado, eu só eu confio em mim. O senhor sabe que eu sou então, assim. É. Então quem será contra mim? É. E enquanto o céu for azul, vou estudando a vida em minha school. Tell me what you think about that. Nigga, what you think about La, la, la, la, wait till I get my money right. are you dumb? Are you dumb? I think she's dumb. I think she's dumb. are you? Like, I'm not trying to be mean. Like, are you dumb? Shorty wanna fuck with me.